Can you imagine an open city in which citizens help shape the environment in which they want to live? Being able to participate in the decisions that affect our lives is not only necessary, but also very effective. It is proven that in places where citizens participate in decision making, everyday problems are solved more efficiently. The free and open source console software, developed by the City of Madrid, is a powerful tool for citizen participation, allowing the inhabitants of the municipalities and regions to participate directly in public decision making. It is an initiative of collaboration between cities, a network of shared knowledge that continues to grow, having already been successfully added to dozens of municipalities, not only in Spain but throughout the world. Nosotros lanzamos este programa de Buenos Aires Elige Estamos particularmente orgullosos porque en un mes, en la etapa de presentación de propuestas, ideas y proyectos, 25.000 personas dejaron sus ideas. The citizens put forward their proposals, and those that receive sufficient support pass to the voting stage, so that all can decide on whether it should go ahead. Eh, llevar una propuesta ciudadana a la realidad es muy sencilla. Es que el gobierno se sienta vinculado con, esa decisión y que la lleve a cabo. ¿Cómo la lleva a cabo? Pues en la Junta de Gobierno se decide llevar a pleno las medidas que sean oportunas y votar a favor en el pleno. Better parks, more green spaces, meeting places for young people, citizens wish to create a better surrounding. Hence, all the proposals are logical, sustainable and social. Con un nuevo campo de rugby podríamos ampliar el número de jugadoras y jugadoras. Queremos un espacio en Distrito Centro para pequeños, bebés y grandes. Y la creación de un parque con una megaestructura de juego para que sea el punto de reunión de todos los niños del distrito. The tool can be translated into different languages, can easily be configured and adapted in terms of its image and style. Once the government backs console, only two things are needed, a server based on Unix and a programmer. We will help you with everything else un gobierno nos dice que quiere utilizar Consul, les invitamos a un sistema de chat muy moderno, muy bonito, que se llama Slack y allí hablamos con estas 100 personas que están usando Consul, estamos resolviendo dudas, nos piden funcionalidades. Transparency, efficiency and collaboration are the words that best describe Consul. Because with everybody's help, we can build better cities.